あれは何が入ってるかなこっちへ行ってみよう了解行こう行こうとわのとわの持たせていただきますおいみんな新しいキルリーダーだ

はいたいたいたいたいたいたいたいた俺たち全員リングの外だ位置を確認しろあれユニもいたけどなよレポリロード中だあいやいるな ちに敵だあー全然当かんないよシールドをリチャージしてるところだ誰かに狙われてる それウルト入んないんだなそれいいな欲しいななんか来てんだけどなんかここら辺にいるな了解当たらね ちょっとついていきたいけど敵を確認した他の部隊から攻撃されてるあ当たんないなシールドをリチャージ中いや当たらんなうわ当たんないなあ。全然当たんないんだけどとわの ったどうあの何も当たらないどこどこどこ助けて助けてあもういいじゃんもういらん仲間のバナーを手に入れたあこの人はショットガン持ってないんだマジかああ